Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy dia mbola ankafalenina indray no anolorana anao ny mety ho toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka dia ny alakamisy zoma ka hatramin'ny asabotsy izany. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ary dia mbola mitoetra rahampitso manokana aloha ny volon'andro ririnina aty amin'ny ilany antsinanan'ny afovoan-tany moa sy ny morotsirak'y atsinanana no tena somary hita taratra izay volon'andro ririnina izay amin'ny alalan'ny oran'orana sy ny erikerika eny antsefatsefan'ny Eny aorianan'izay kosa dia ny masoandro mibaliaka amin'ny ankapobeny no hibahan-toerana hisy ny andian-javona ny vao maraina ny sabotsy amin'iny afovoan-tany manontolo iny, izany hoe mbola ny masoandro mibaliaka hatrany no hibahan-toerana. Ary ny mahakasika ny maripana kosa indray dia hiakatra tsikelikely araka izany ny maripana ambony ho an'izay telo andro manaraka izay ka hatramin'ny sabotsy izany. Hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany ary izay toetry ny andro izay ho an'ny Rahampitso maraina araka izany dia mbola somary mandrahondrahona manjombonjombona ihany aloha ny ilazana ny havoan-tany manontolo. Mety arahan'ny herika aty amin'ny farany atsinanana aty izany. Misy ny orana malefaka kosa ny morontsiraka atsinanana ao anelanelan'ny ao amin'iny Antalaha mahazo ny Analanjirofo atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ka aty amin'ny tapany avaratr'ny atsimo atsinanana iny. Ankoatran'izay kosa dia ny masoandro mibaliaka hatrany no iban-toerana. Ny tolakandro kosa indray ary dia Ho an'ny toetr'andro any zoma kosa Iner dia manomboka tsy hita intsony aloha raha ny volon'andro ririnina. Amin'ny ankapobeny izany dia ho maina ny andro fa mbola ahitana orana malefaka ihany na izany na tsy izany ary aty amin'ny manodididina ny Sambava, Analanjirofo sy Toamasina iny. Hifandimby izany ny rahona sy ny masoandro any an-kafa. Ny maripana ho an'izay zoma izay dia manodidididina ny telo amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoan-tany, ny maraina no somary mangatsiatsiaka, dia morontsiraka atsinanana kosa dia enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius, fito amby roapolo ka hatramin'ny iraika amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny Nosy, ny mafana indrindra dia any Mahajanga any, telo amby telopolo degré celsius hatrany. Ary io faranantsika ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy dia any izany no tena ny masoandro Valika no ivan-toerana misy izany ny andian-javona ny voamaraina aty amin'ny faritra afovoan-tany. Ny ankoatran'izay dia ny masoandro baliaka no ivan-toerana nosy isika teo fa mandrandrahona hatrany aloha mety arahana anatin-drivotra maimbo erika kely aty amin'ny Antalaha sy morotsiraky ny Analanjirofo iny. Ny mari-pana raha ho an'ny sabotsy dia. manodidina ny enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo, ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoan-tany, ny ambany indrindra kosa dia somary tafalatsaka hatramin'ny efatra degre celcius, ny motsiraka atsinanana enina amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degre celcius, motsiraka andrefana fito amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degre celcius, ny mafana indrindra dia mahajanga hatrany efatra amby telopolo degre celcius. Dia mankasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany, manasoana hatrany hanaraka ny météo malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.